Bonan matenon. Hodiau ni iras al Pollando. Mia unua halto estas Wask, urbeto kun dek sep mil loĝantoj en centra Pollando. Ni komencos la viziton de la ĉefa placo, kie troviĝas monumento al la batalantoj por sendependeco de la patrujo. Apude estas la historia muzeo de Wask. Ene estas provisora expositio de noctovasoi pruntitai de loca collectanto. Sed cefe estas granda expositio pri la historio de la urbo. La regiono estas loggiata de 3 miliaroi, sed la existo de Wask estis unua foie menciita en la dequara iarcento. Plei multai expositiajoi en la museo estas la dudeca iarcento. La visito estis interesa, mi attendis malpli de museo en malgranda urbo. Grava monumento en la urbo estas collegia pregeio el la dexesa arcento. Estas anco ligna pregeio. Tra Wask fluas rivero cun la nomo Grabia. Apud gi estas agrabla parco. Anto ol foriri, ni ancora faros etan promenon en la vintra camparo che la apuda villaggio Ostruf. 30 kilometroi nord-oriente de Wask trovijas unu e la plei grandei polei urboi, Lodzo, ou Uch en la Pola. Mi ne passigis multan tempon tie, do ni vidos nur unu e la cefai virindajoi de Lodzo. La Straton Piotrkowska. Ĝi estas longa strato kun multaj vendejoj, restoracioj kaj statuoj de famaj poloj. Nia lasta halto estos Wroclawo, au pole Wrocław, grava urbo de sud-occidenta Pollando cun riccia architektura heredajo. Unu el la cefai vidindagioi en Wroclawo estas Ostruftumski, iama insulo la rivero Odro, en la urbo centro, cun multai religiae construazoi. Ien collegia pregeio. kelkajn metrojn for de ĝi estas la katedralo de Vroclavo. Kaj transponto en malgranda insulo estas plia preĝejo. Alia videnda loco, se vi venos al Vroclavo, estas la bazara placo. Gi estas bela loco, ca ni venis giuste dum Crisnasca bazaro. Estis mal longa visito, sed espereble vi giuis gin, cae gis la venonta foio.